在礼拜一的部分，我们会逢到的是一个新的节气。在大部分有节气交接的时候，老师会建议大家在当天的十二点零九分之前，大部分的集市请尽量的少取；而在当天的十二点零九分之后呢，我们会逢到的是张柳成林的好时刻。 在当天呢，非常适合。如果您要在当天登记注册公司，我们可以得到小康安乐的一个结果。那如果在当天呢，有朋友是想要去上官赴任的，也就是你要选择当天 on board 到新的公司去任职，也是非常适宜的哦。至于老板们，在当天是一个很适合把仓库的货品呢出货来赚出货财的一个日子。 如果你有要进仓到大型的物流，就请务必在周一这一天进行吧。在周一这一天也是逢到我们农历的七月的二十号，也是非常适宜做普渡的。不过要切记在当天不宜的方位呢是东方。同时在周一这一天也是很大力，我们可以开池以及放水的即刻。记得呢在当天呢开池呢是可以帮我们纳财的。 而且呢，在当天呢放水的话，是可以帮我们蓄财的。但是如果你要在当天同时做这个开池跟放水的动作的朋友，请要再多做一件事手续，也就是请你务必要在下午的五点到傍晚的七点这个时段呢，务必呢要把一笔现金存到您的存款里面，这样子才可以达到当天的纳财跟蓄财的效果。 请务必要执行这个第三个步骤。再就是礼拜二了，在礼拜二这一天呢，我们会逢到的是物探病的日子，所以请切记，因为当天有逢到了月空小号的星宿，因此非常不利前往到医院去探访亲友哦，务必要另择其日。同样的影响呢，也会落在礼拜三这一天。 因为礼拜三这一天，我们同时也会逢到的是当月的月破大号，因此当天也是不宜去看病的。不过呢，因为有了大号星宿的这个力量，如果您是要去治病的朋友，请可以选择在礼拜三这一天挂个门诊去看病治病哦。它可以把我们的这个病气呢的力量给消弱消减，有需要的朋友不妨参考看看。 至于在周四这一天，我们会逢到的是大偷休日。如果呢，在当天呢有需要动家中的这个物品、大型的摆件，都可以选择在周四这一天做。当天周四也逢到的是诸神朝天的日子，所以如果有要还愿的朋友，请记得缓一下，会比较吉祥。周四里这一天，同时也逢到的是适合我们新宫破土。 还有执行婚姻等事，如果你想要在当天开池放水也是非常吉祥的哦。不过当天的开池放水呢，是属于短效型，针对如果你想要成交一些交易斡旋的啊，或者是你想要成就感情的，请务必呢在周四这一天进行对应的方位做开池跟放水哦。 再来，这周四这一天也是非常适宜做普渡的，不过要切记呢，在这一天是不宜往南方朝拜哦。再来就是礼拜五这一天，礼拜五这一天我们逢到的是喜神日入的日子，当天同时也是非常适宜做开池放水。所以，如果你在当天想要求财路，而且是想要针对短期呢可以进一笔吉时财的朋友。 请务必需要在中午，也就是一点到一点的这个时间做开池放水的动作。当天礼拜五也是非常适宜，有需要的朋友可以做开市以及入宅的。这一天，如果您有要普渡的朋友，切记不可以往东方朝拜哦。再就是礼拜六了，礼拜六这一天我们会逢到的是适合荧幕前女性朋友的凤凰日，而且非常大力，也非常建议女性朋友。 如果你本身就有长期在做 bar，或者是调整经络，甚至是去做呃运动的朋友，在当天都非常适合执行刚刚讲的这几件事情。尤其是如果你想要在家中呢帮自己，就是做转运的动作的话，可以帮自己呢来一个泡澡转运哦。切记呢，当天的泡澡呢不是用精油，不是用花瓣，而是必须要用粗盐。 好，可以做个言浴。那再来呢？老师也会提醒，在周六这一天是逢到天罡日，所以呢，如果您是本身有犯天罡的朋友，哦，或者是说，呃，想要转运的朋友，就切记不要在当天吃牛肉相关的食品，汉堡、牛肉面、牛肉汤，就尽量避免哦，才能够守住你的好运气。在当天，如果你做了， 这几件事情就是没有吃牛肉，而且有帮自己做了这个盐浴的话，我们就可以让自己的运呢，可以稍微的做一个转的动作，能够让自己近期如果比较不顺的运能够否极泰来哦。再来就是礼拜天了，礼拜这一天这一天我们逢到的是诸神朝天的日子，所以如果有需要还愿的朋友，请切记另择他日再去庙宇做还愿哦。 以上是当周的日课吉凶。再来，让我们来看一下，在当周又是哪三个生生肖是我们的运势王八？首先呢，第三名是我们属蛇的朋友；第二名呢，是我们属马的朋友；而第一名呢，是我们属兔子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，你们的事业运呢会一点一点的慢慢的明媚起来了。而且呢，要切记的是，像是。 上个月，也就是在八月的下旬的时候，很多的做事习惯，包括周遭的人事啊，工作的重心呢，都会有所改变，而且是不断的在改变，这会让你觉得一直不断的需要去做调试的动作，压力相对的也比较大。但是来到了这个礼拜之后，这些郁闷的心情呢，会慢慢的有所好转，因为你的整体运势在这个礼拜呢，开始会往上走。 而工作环境的这些变动呢，还有这些人际关系的这些调整呢，也都会给你带来好一些的感受，因为磨合期过了。原本呢，你觉得对于你自己不利的形势或者是处境呢，也会在这个礼拜得到改善哦。如果你是想要准备换跑道的朋友们，请务必赶快把你的履历大方的撒出去，甚至是请别人赶快帮你写推荐函。 那请不要呢，把这个适应的过程呢放大，这样子更多的事情可以更如愿以偿，在这个礼拜呢得到你所期盼的效果。再让我们来看一下个别生肖呢在当中又有什么特别需要留意的地方吧。首先呢，第一个是属老鼠的朋友，在这个礼拜请务必要注意行事。 而这个注意形式呢，是意味的是要提醒你，切记不要莫太过的焦躁。如果太过焦躁的时候，第一个，你的表情的言行举止都会受到影响，包括你做决定跟做决策的时候，也同样会被影响到的。那属老鼠的朋友，在这个礼拜要留意的天数，除了星期三，还有星期五跟星期六，所以非常建议属老鼠的朋友在周五跟周六的时候。 记得呢，帮自己呢开池放水，以做盐浴 SPA，开运转运哦。再来就是第二个生肖是属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜切记要保守莫急。而这保守莫急意味的是，如果有任何要做决定的、要做决策的，先听完大家统合的资料跟一些建议之后，你再做最后的一个推盘推演跟决定。 如果你太过急呢，可能会坏事情。但是如果你保守行事，而且呢会诊大家的意见之后再做出来的决定呢，就比较可以得到你想要有的效果。在这个礼拜呢，你要留意的天数是星期天。 下一个生肖是属老虎的朋友，在这个礼拜，请你务必要固守本业，尤其是那种有做本业又有做副业经营的朋友们，请务必要先好好顾好你的本业哦。而且在这个礼拜，尽可能大部分要执行的事情或是做决定的事项，都要以保守为主。属老虎的朋友，在这个礼拜留意的天数是星期一。下一个生肖是我们属兔子的朋友，在当中呢。 是必须要谦虚福来，你越谦虚，这个福就会尾随在你的身边，让你呢很多事情都可以逢凶化吉。所以在这个礼拜，当是你运气正旺的时候，请务必要保持谦卑，这样子周围的人会更热于协助你跟分享更多的情报给你的。属兔子的朋友呢，在这个礼拜没有特别需要留意的日子哦。 下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜切记不可妄动哦，不然呢，很多本来就已经在眼前要促成的事情就会功亏一篑了。首先呢，要处理好的是你自己的心态，还有你的步骤跟步调。那属龙的朋友在这个礼拜留意的天数有两天，分别是星期三以及星期四。 下一个生肖是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜，请务必要节制防悔。这个节制呢，代表的是，不管是你要口出批评，或者是你要在金钱上的一个运用，或者是你在做呃任何事情啊，包括脾气的一个宣泄等等。 任何的人对于任何的人事物，都请你务必要记得，在这个礼拜要采取节制，不然你可能会后悔的。你不要一意孤行哦。这个礼拜你旁边会出现很多的善人、贵人，会给你提点提醒，所以你要节制。当别人拉你一把的时候，请不要当别人在推你一把。那属蛇的朋友呢，在这个礼拜留意的天数是星期二。 下一个生肖是我们属马的朋友。那属马的朋友呢，在当中呢是不可忽疏忽的一个礼拜。而这不可疏忽呢，代表的是有些关键点或者是症结点，可能都藏在细节里面，请你不要去忽略他们。一旦你忽略了他们，可能会影响整件事情的成败率。哦，而且就是这个失败呢，就会在这当中。所以，请属马的朋友。 要太过的趾气高，要多去留意前的一些小细节哦。这个礼拜属马的朋友呢，也没有特别需要留意的天数。下一个生肖是我们属羊的朋友，在当中呢，切记不可挥霍。而这个挥霍不只有单单指的是钱财，还有包括的是别人对你的善意善举。请你不要把一切呢都当做视为理所当然。 这样子才不会消耗别人给你善出的好意。那属羊的朋友呢，在这个礼拜更要切记呢，有一些想要执行的事情或者是规划，不要在当中去，会比较好的。因为在这个礼拜，你所做的任何的事项都很有可能是 out of budget，会超过算或者是预算不足，会有这两级的状况发生。 那再来呢？要提醒你们，在这个礼拜留意的天数，除了星期一之外，还有星期二跟星期六。下一个生肖是我们属猴子的朋友，在当中呢，东渐进展了。你终于呢，可以看到一些效果、一些成效，慢慢的浮出台面。但是你也不要太过的得意，要请继续保持你的做事的风格以的步调，才不会让事情呢。 而稍微有一点进度又被拉后喽。那属猴子的朋友，在这个礼拜要留意的天数有两天，除了星期二之外，还有星期四。下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜呢，请务必要果断行事。而这果断行事代表是做任何的决定，就请你要在对的时间点就敲盘定案，不要拖拖拉拉了，不然除了误了自己的好事之外，还会坏了别人的大事。 属鸡的朋友，在这个礼拜呢，要留意的天数是星期三，还有更要留意一下，就是自身的这个健康，尤其是肠胃相关的问题，饮食方面宜淡一点哦。有抽烟的朋友，请在这个礼拜少抽几根吧。下一个生肖呢，是我们属狗的朋友，在这个礼拜，请务必要预防意外。这个意外不见得是发生在自己身上，很有可能是周边的队友或者是亲友。 而他们的这个意外会导致你呢有这个不不可抗拒的因素呢，要延缓你手中正在进行这样好，所以呢，请多关心一下你周边的人啊，不然的话会莫名的节外生出啊生枝，然后出现一些你没有办法掌控的状况哦。那属狗的朋友呢，在这个礼拜留的天数是星期四还有星期天。 最后一个生肖是我们属猪的朋友，在这个礼拜呢，会逢到暂时解决，而这个暂时解决呢，就有点类似像我们产线呢，本来是红灯，忽然转黄灯，哎，它还不是绿灯哦，所以呢，请属猪的朋友呢，不要高兴的太早，很多事情呢，只是暂时呢暂缓了，比如说感情的部分，如果是本来以为是。 呃，冷战期，结果呢？这个礼拜可能呢，暂时好像又有点互动了，但是呢，还没有回到原来的样子。那再来呢，是工作上有可能是，哎，你觉得，哎，暂时这一个事情呢，好像有得到一个结论或者是一个结果，但是很有可能呢，到下个礼拜就会被翻盘，或者是如果你没有找到更好的一个呃解决方案的时候。 有可能别人呢更好的方案会把你整个方案给替代掉哦，所以请不要以为这些暂时的决定或是暂时以前的情况，好像是没问题的，但是呢，它并不是完全有利于你的，所以请你务必呢要跟上脚步，找出更好的解决方法才是哦，请利用这一个礼拜可以暂缓的一个。 情况呢，来守住你本来应该要改变的事项。那属猪的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数有两天，除了星期一之外，还有星期五。好，接下来呢，让我们来看一下当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢，是我们属牛的朋友。 第二名呢是我们属龙的朋友，而第一名呢是我们属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜你们的恋爱关键词就是变，而是以，而这个变呢代表的是呢，你们可能在前一阵子迫于无奈，所以呢你可能很多时间都花在工作上面啊、加班啊，或者是应酬等等的。 所以在这个礼拜，请你务必要在你的工作形态或者是工作内容上做些微的一些调整跟改变，这样子才不会让你在上个礼拜或者是上个月的下旬呢，呃，有这种无意识忽略对方的的这个状况呢继续下去。在这个礼拜呢，你调整了你的作息时间跟做事方式，那再来把这些。 腾出来的时间呢，跟对方多分享你现在的状况、你的人生的新的规划，或者是新的视野啊、历练等等的都好。那你在这个礼拜，在对方的眼里，你的魅力值会相对的提升，他也可以更精确的知道是说你正在忙些什么，在做些什么，而达到有效的一个沟通互动的方式。至于如果是单身的朋友呢，在这个礼拜。 也要多抽一点空呢，去主动的去联系你有心想要变成另一半的对象，这样子才可以让你的恋情有机会在近期有进一步的发展哦。好，以上是我们当周的生肖运势月周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。 有需要咨询的朋友，可以透过下方的微信号，或是透过下方的官网加入老师。我是金玲老师，我们下周准时再见喽，拜拜。